السلام عليكم ورحمة الله معاكم مصطفى من موقع كوبونات الخليج آه، معانا كوبونات نون جديدة شغالة للثلاث بلدان نون مصر ونون السعودية ونون الإمارات الكوبونات بتديك خصم 10% خصم إضافي على الخصم الموجود في الموقع أصلا آه، في أكتر من حوالي 37 كوبون ويمكن أكتر على موقع كوبونات الخليج هنا في ال description وفي الفيديو هتلاقي في حوالي خمس أو ست أكواد الخمس أو ست أكواد دول شغالين زي ما اتفقنا على الثلاث دول بتوع نون تقدر تستخدمهم ولو بتدور على اكواد تانية لمتاجر اخرى تقدر تدخل على coupons GCC dot com او كوبونات الخليج او تكتب في جوجل كوبونات الخليج آه عندنا خصومات كتير لمتاجر ريامه مشهوره جدا تقدر تستفيد بيها سلام عليكم